Endlich ist es soweit, Puma launcht den brandneuen Fußballschuh für Neymar Junior heute bei uns im Video. Moin Sport 2000 Family, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Playtest hier auf eurem Sport 2000 YouTube Kanal und ihr seht, heute geht es um den brandneuen Puma Future Set. Oh. like zero degrees I'm out the cage, gotta let out the beast Revolutionary, gotta let out the streets Locked in a cage, I'm a... Oh. <laughs> Yeah. Kommen wir zu den Key Facts des Puma Future Set 1.1. Wie gesagt, das ist jetzt die Version, die es im Handel erhältlich gibt. Vorher war es nur ein Teaser-Fußballschuh, um Aufmerksamkeit für genau dieses Modell zu generieren. Was macht diesen Fußballschuh aus? Ganz klar dieses Band hier, das Fusion Flit Plus. Das ist ein Kompressionsband um deinen Mittelfuß, wo helfen soll, in alle Richtungen maximale Stabilität zu haben und maximale Kraft quasi auf den Platz zu bringen. Sprich, das soll helfen, den Halt zu verbessern. Fühlt sich auf jeden Fall genauso an, wie man es sich vorstellt. Ein Band, das im Mittelfuß ist, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, passt sich aber sehr gut an deinen Fuß an und dadurch hat man auch gleichzeitig einen sehr angenehmen Komfort, weil dieses Band sehr elastisch ist und gleichzeitig Stabilität generiert. Außerdem bietet der Fußballschuh das sogenannte Grip Control Pro. Das solltet ihr beispielsweise auch vom Ultra schon kennen. Das befindet sich hier in den Kontaktflächen des Fußballschuhs, um einfach einen besseren Touch zu generieren, mehr Grip am Ball zu haben, beispielsweise auch bei nassen Verhältnissen. Ich muss sagen, der Touch ist sehr angenehm, ist nicht der direkteste. Beispielsweise beim Ultra habt ihr einen direkteren Touch. Hier ist es eher ein bisschen gepolstert und damit etwas softeren Touch zu generieren. Ist definitiv kein Nachteil. Auch beim Tempo-Dribbling gibt es von hier ein gutes Ergebnis aber im Hinterkopf behalten, der Ultra hat einen etwas direkteren Touch. Yeah, I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell, I know wife is she paying the bill. Cause I can afford to be quiet. My city is dying and children are crying. Be alert, not devour. The enemy's prowling you just like a lion But we got the keys, I promise you Hold on to the peace inside of you No, I'm not alone You're not alone You got an army who follows you It's time to rise up, lift your eyes up Yeah, hope is on the way uh, And we gon' be the change Cause we are unrestrained Yeah Das war es auch schon wieder zum brandneuen Fußballschuh von unter anderem Neymar Junior. Eure Meinung zum Schuh unbedingt natürlich in den Kommentaren dalassen. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, findet ihr natürlich den Link unten in der Beschreibung zu unserem Online-Shop. Schaut gerne vorbei. Wir sind gespannt, was ihr zu diesem Fußballschuh sagt. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und tschüss.